Baik, bagi bahagian kali ini adalah bahagian terakhir daripada anggota lidah kita yang kita namakan sebagai lisan iaitu lidah. Ha, anggota lidah ini. Eh. Di dalam anggota lidah ini kita telah pun melihat beberapa pembahagian. Pada pembahagian terakhir ini kita akan bincangkan taraful lisan iaitu hujung lisan, hujung lidah. Saya maksudkan dengan hujung lidah ni adalah betul-betul di hujung last sekali. Ha, the very tip of our tongue. Alright. So, hujung lidah kita ini ada tiga pembahagian yang besar. Kita harus beri perhatian. Pembahagian pertama, di hujung lidah ini dirapatkan ke belakang gigi kapak kita. Di belakangnya, hampir dekat-dekat dengan gusi itu. Di belakang. Okey. Daripada itu, kita akan keluarkan tiga huruf. Huruf dal, huruf ta dan juga huruf ta. Dal, ta dan juga ta. Okey. Kita lihat huruf yang pertama, huruf ta. Kita ambil contoh ayat. Tabat yada abi lahabin wa tab ta tabat ha di belakang situ ta tabat bat di belakang lidah kita masih secure lagi di belakang gigi kita contoh kedua kita ambil contoh huruf ta huruf ta ni adalah tebal kepada huruf ta so kalau tadi kita sebut ta ni kena ta tebal contohnya watur sama juga lidah di belakang gigi kita watur okey itu yang kedua Contoh kita yang ketiga adalah contoh bagi huruf dal. Sama juga di belakang, kita naikkan lidah kita tu di belakang, kita masukkan di belakang gigi kita ada gusi di atas tu di situ. Okey. Huruf dal contohnya mataul hayatid dun dunya mataul hayatid dunya du dunya. Jadi kita punya dal berada di gigi kita, lidah kita di belakang gigi. Dunya. Bahagian kedua, kita ambil hujung lidah kita, kita letakkan di bawah gigi kapak, di bawah. Kena keluarkan lidah anda. Seperti ini. Ah ha, kita keluarkan eh. Seperti seolah-olah kita mengejek, tapi jangan banyak sangat. Sikit. Ah ha, okey. Jadi daripada situ akan keluar tiga juga huruf. Huruf tha, huruf za iaitu zal dan juga huruf dha. Huruf tha, huruf zal dan juga huruf dha. Kita lihat contoh pertama iaitu huruf sa. Saya ambil ayat wa siyabaka fatahir wa si si saya keluarkan. Kalau awak tak keluarkan huruf sa itu lidahnya tak dikeluarkan maka akan jadi huruf sin wa siyabaka silap ya. Wa siyabaka siya wa siyabaka fatahir pertama. Contoh kedua huruf zal Hmm, important note dekat sini. Huruf zal jangan dibunyikan bunyi z dia. Tak nak. Saya tak nak bunyi huruf z. So tak boleh huruf z atau z tu tak boleh dibunyikan. Tak boleh z. Maka kita sebut waz waz z, sikit. Contoh ayat eh. Wazkurullaha dhikran kathira. Wazkurullaha zikra zikra contoh terakhir ha, ini selalu kita buat silap kita membaca huruf Z. Hurufnya adalah huruf Z. Kita selalu membaca huruf Z dengan bunyi Z juga. Kita baca Z. Contoh ayat kita baca ni. Rabbana zalam, zalamna, zalamna. Saya tak nak zalamna. Kita keluarkan lidah di bawah gigi. Maka dia akan bunyi seperti ini. Rabbana zalamna. Lembut. Z. Rabbana zalamna anfusana zalamna zal cuma bezanya tebal daripada zal tadi za ini za okey so tiga huruf huruf sa huruf zal dan juga huruf za pada bahagian kedua pembahagian ketiga bahagian ketiga tiga huruf juga bagaimana kita bunyikan tiga huruf ini pertama sekali gigi kita harus dirapatkan atas dan bawah rapat dirapatkan lidah kita letakkan di belakang antara dua gigi ini akan keluar daripada huruf itu huruf sin, huruf zai dan juga huruf sod. Sin, zai, sod. Hmm, tiga huruf ni dirapatkan gigi, lidah diletakkan belakang antara dua-dua gigi ni. Contoh pertama huruf zai, zek eh, huruf zai. Kita lihat ayatnya. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Kalau saya, kalau kita lihat, yang pertama bahagian pertama, Iza huruf zal. Tadi kita belajar. Iza Kedua baru Zai Zul Zulzilatil Iza zulzilatil ardu zilzalaha Contoh pertama Zai Contoh kedua huruf Sin Rapatkan juga gigi kita Ayat Sayakulus sufaha Sayakulus sufaha Dengar bunyi S Sayakulus sufaha Contoh ketiga huruf sod Huruf sod ini adalah tebal kepada huruf sin Sebagai contoh kita berikan ayat Tasla Tasla Sod Nampak rapat gigi saya Sod ha, Tasla naran hamiyah Ataupun ihdina siratan sirat Rapatkan gigi Okay. Jadi tiga huruf Huruf zai Huruf sin Dan juga huruf sad. Baiklah, itulah taraful lisan. Ada tiga pembahagian di dalam taraful lisan yang perlu sangat kita perhatikan. Maka habislah kita di dalam bahagian pembahagian anggota lidah kita. Ada aqsal lisan ada wastul lisan ada hafatul lisan ada nal lisan dan juga terakhir taraful lisan banyak huruf-hurufnya kalau kita tidak dapat mengikuti satu persatu saya minta supaya diulang semula videonya dilihat kembali perlahan-perlahan kita praktikkan semoga kita dapat menyebut dengan baik insya-Allah